ओम श्री अमकोटग्रे नम यदवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्त नमस्त नमस्त नम okay fight for freedom of अमकोटग्रा yesterday today is six February okay so Goa okay call Punjab Uttarakhand Uttar Pradesh okay what do you call uh, manipur okay goa to punjab to uttarakhand to uttar pradesh to manipur five state elections are there okay and this Akhilesh Yadav first wife left and uh, this new girl uh, Pooja Shukla it seems पच्चीस करोड़ को देगा बहत्तर हज़ार रुपया तुर्कमुंडा कोड को दैट व्हाट डू कॉल this uh, Jahangir Rahul Gandhi, his Surpanaka sister, uh, this uh, Mamata Banerjee. Okay, so there yesterday I did research on uh, there was an independent constituency around 246. I checked in Rajya Sabha is there uh, since six terms is there in uh, Rajya Sabha and Lok Sabha. it is somewhere in the central part of UP okay what do we call uh, so how dusty it is I left all this home like this and I came to remove Mayawati from power 5000 crore black money was supposed to here it is 246 okay 245 246 are there both are uh, independent candidates but these are that fellow is not independent let me tell you very clearly okay he's uh, he's there in uh, sapa this fellow's father okay mulayam singh yadav Akhilesh singh yadav okay so rajkiya talak de diya iski pehli biwi ne ghus gayi bhajpa ki yogi bhogi rogi और हमारा तुर्कमुंडा को कोड़को वैएसआर जगन हाँ इसका तीसरा लड़की है हाँ उप मुख्यमंत्री पुष्पा श्रीवानी एसटी एसटी का थे हाँ और उप मुख्यमंत्री हो गई ये लोग लूट रहे हैं हाँ अभी भी हाँ ये देश को सनातन धर्म देश को ये मुसलमान हिंदुओं से आज़ादी नहीं मिली है so fight for freedom of अम्मा कोटाग्रा Tibet is also our part of our kingdom गुजराजस्तान okay A for Arctic to Antarctic okay to what do call Aries constellation okay to Taurus constellation okay I will show you the constellations also today okay what do you call this is a volcano okay crater okay Ramgar forest crater okay then that is Delhi okay so here you have uh, what do you call Taras okay Aries constellation is there okay Orion is there okay so Taurus uh, Aries uh, Orion constellation and other, some other constellations mixed together is uh, this is northern part constellation this is southern part of the constellation okay so what do you call uh, आ, नक्षत्रों का जो शास्त्र होता है उनमें ती कम से कम तीन कॉन्स्टलेशन को मिला के मैंने नाम दिया है अम्मा कोटाग्रा कॉन्स्टलेशन ये बहुत बड़ी साइंस है और शायद महाविष्णु का उस तीन कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड है तो इस पर मैंने षोडश का लिपि शास्त्र बना दिया तो तुर्कमुंडा कुड़ को जिसने जिसे मैंने प्रधानमंत्री बनाया अनजाने में चाय बेचने वाला जहर बेचने वाला नहीं मालूम था हाँ इसने सुनंदा पुष्कर का मर्डर कर दिया जहांगीर राहुल गांधी हाँ गांधी इसके पास इसने कितना पैसा खाया इसके पास इसने कितना पैसा खाया एक दूसरे को हाँ उंगली उठा के दिखाते हैं फिर दोनों जो है भाइयों का पार्टी है this is puppet prime minister of Jahangir Varun Gandhi इसका ब, ब, क्या बोलते हैं कज़न है हाँ संजय गांधी जहांगीर इंदिरा गांधी हाँ तो ये घनी स्पीकर का की सुपर ड्यूटी हाँ कौवा बन गया क्या बोलते speaker sweeper okay it is sweeping this thing okay roads it lit dead bodies okay और लो मृत्यु yesterday shown you okay so what do call fight for freedom of कोट अम्मा कोटाग्रा दिस इज कोजा ಕೆ आर आई ಐ प्रगति भवन वर्सेस राज भवन ठीक है ना so fight is going on okay fight for freedom of amma kotagra okay om shrim amma kotagra namaha okay so गुजरात राजस्थान आंध्र प्रदेश पहला सब बड़ा था हमारा kingdom including Burma okay so what do call this I call बनमस्त from Bhutan okay Burma Bhutan Tibet okay uh, what do you call all the seven sisters in which Manipur is also there now 60 seats are there okay so fight for freedom of Amma Kotagra Om Shri Amma Kotagri Namaha I request everybody to press nota nota को वोट दें और काले धन वालों को हराए नोटा मेरा बेटा विथ मायावती ठीक है ना तो 2012 में आया था मायावती को निकाला हुँ? हम्म, और क्या बोलते हैं मेरी मेहनत की वजह से गुजरात सीएम बन गया प्रधानमंत्री हाँ तो उसको निकाला था अखिलेश सिंह यादव बैठ गया आ, हाँ, फिर अखिलेश सिंह के बाद क्या बोलते ये अखिलेश सिंह यादव के बाद ये योगी बोगी रोगी आके बैठ गया तो इन सालों को हटाना है बहुत पैसा खा लिया इन लोगों ने हाँ इस, इसका ये भी चार फोर टर्म किए थे हाँ और मायावती भी चार टर्म कर लिए यानी कि बीस बीस साल इन्होंने पैसा खा लिया हाँ so fight for freedom of अम्मा कोटाग्रा तेरह साल से राजनीति में हूँ और सलाह के एक कारपोरेटर सीट तक नहीं दिया राज्यसभा का सीट नहीं दिया पीएचडी नहीं दिया हाँ और क्या बोलते हैं माँ को मार दिए बहनोई को मार दिए ಪ್ರತಾಜಿ ಕುಮಾರ್ ದಿನ್ so fight for freedom of ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರೆ ಓಮ್ ಶ್ರೀ ಹಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ರೆ ಏನು ಹಾಂ